السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم صار من قناه Geeks Middle East اليوم راح نلعب لعبه Black Ops 3 البيتا حق لعبه Black Ops 3 آه اللي بدا في تاريخ 20 وراح يواصل اعتقد لتاريخ 23 من هالاسبوع في شهر 8 اوكي فبحكم ان شخص ما دخلت في لعبه Call of Duty فتره طويله يعني بس Advanced Warfare بس لعبت خلينا نقول ال campaign ما دخلت بعمق اكثر في آه، multiplayer ومن زمان ما لعبت لعبه Call of Duty multiplayer وما كنت في يوم من الايام خليني اقول محترف لعبه Call of Duty multiplayer بس صدني فضول عن اللعبه قلت خلينا ندخل على البيت وخلينا نشوف السالفه فخلينا نبدي راح اطوف كل ال setting ما اعتقد له داعي وراح نشوف السالفه فاكيد ال system راح يختلف عن آه، الالعاب القديمه فخلينا نشوف هل هو موضوع سهل ان ادخل عليه او صعب there are nine different specialists in the game each known by their call sign okay فاقدر اغير Outrider Prophet Ruin gravity spikes زين فهاي فقال في تسع تخصصات وكل واحد له سلاح وخاصية مختلفة عن الثاني فعندك روين Outrider Prophet Battery اوكي هني بس اربعة معطينا ما تهم معطينا الباقي فهاي البداية فاربع تخصصات في البداية ال Ruin يقول عنده ورزات سبايكس ذا كريت اكسبوز شوك ويف آه، فهاي نوع السبايك سبايك آه، شيء تخليه في الارض وراح يسوي shockwave يخلي آه، موجه راح تطيح الناس او تفجر الناس او الجنود المختلفين وال overdrive يخليه يركض بسرعه ال Outrider Sparrow فعنده bow ف رمح لا sorry bow and arrow اللي هو اسهم آه، خلينا نقول اسهم زين وشنو بعد عنده pulse اير ترفيلد اول انميز فهاي ال vision pulse نوع ال UAV في المنطقه اللي حولك Prophet عنده تشارج وابن يطلق كهرباء و فلاش باك تو بريفيس بوزيشن وال keeping اول اذر كونديشنز انتاكت ترجع لموقعك السابق اسمه glitch ترجع لموقعك السابق اللي كنت فيه قبل آه اخر شيء war machine grenade launcher فهاي يطلق جرينيد لونشر آه وعنده كيناتيك ارمر اعتقد أه، درع راح يصد بعض الطلقات اعتقد خل نبدي خل نبدي واحد واحد اوكي فخلنا ناخذ اول واحد اللي هو ال Ruin اوكي يوز وان انلوك توكن اوكي اي انلوك اكويب اوكي فراح ابدي الماتش مباشره هل اقدر اسوي create class يا اقدر اغير شوي في السلاح زين فلتس سي اي هاف ان ارك لا لا خلينا نشوف نظام ال customization في اللعبه آه فعندي شيء اسمه unlock token فونكس عندي صفر منهم آه فعندنا ال optics no attachments ما عندي attachments آه بحكم ان انا اول level معطيني frag concussion grenade afterburn thrusters هاف فهاي البركات فاست هاند سواب ويبن بسرعه اوكي ابدل اسلحه بسرعه جونج هو هيب فاير deploy construct grenades was sprinting فاقدر وانا اركض اطلق وكل شيء ف let's just find match and see what happens um, team death match اعتقد فراح يكسرون راسي probably يعني اوكي وايد ناس ف let's begin. اوكي باقي 21 ثانيه آه، خلينا نشوف ناخذ آه، نظره ال score streak شنو معطينا اما عندي اليو اي في هيل ستورم اعتقد نفس ال predator آه، مثل وال Talon كولن autonomous اوكي هاي الطياره اللي تحرك نفسها وتطلق اي guess ما ادري هل انت اللي تستخد... تحركها او لا بنكتشفها قص كنا بجيب كل ستريك عاد آه يلا ماتش about تو بيجن جيم ستارتنج ان 9 8 6 5 وايد متحمس الشخص مو بارع انا عادي انا ما افتكر رايت فا اوكي هاي حركه جديده خلينا كل اللاعبين آه، اللي فوق كل اللاعبين اللي تحت ضد بعض فهني نقدر نشوف نظره على باقي ال classات. فمثلا في لا هاي الحركه يلا تيم دات ماتش ليتس ستارت alright 5 by 5 Battery. gamer wife oh okay that that wasn't me choose a class alright no I'm in اوكي من نظره اولى ما تشوف فرق وايد في ال graphics مثلا افا آه ال graphics ما تشوفه مميز او آه، يمكن آه انا كان عندي توقعات مختلفه اول كل اوكي لاول مره يكل كل في لعبه Black Ops 3 شيء مدون في الفيديو أوه. اوكي هاي معي اوكي لهالدرجه انا noob. كيف مثل ما كنت اقول ال graphics للخريطه شكلها عادي not special at all ما لاحظنا wow يعني ما ادري اذا هاي بيكون الفينش بروجكت او او لا Oh, whoa, whoa, whoa, whoa, someone is uh, fragging the hell out of me. And, yay, kill. Oh, whoa, whoa, whoa. And we both died. It was like double suicide. كان انتحرنا مع بعض. الحب ايش يسوي؟ اخي خل نروح من هالصوب انا اضعف نقطة عندي في لعبة Call of Duty اني ما احفظ الخرائط ما اعرف احفظ الخرائط اوكي ما كانت لي اكن جت كلز though اوه اوكي اي لايك ذا سبارك ذس ويبن ذات اي هاف السلاح حلو عجبني اوكي <laughs> because I'm actually getting kills واو واو اوكي ذي got مي زين معلش let me try using خل استخدم الفراجز والسوالف هاي شيء ثاني لان ما ما اعرف العدل اوكي شفت واحد يركض اوكي انت معي خربت على روحي اوبس I know I know I know you know I'm here but I killed you anyways alright um, oh nope nope that's that's that's friendly he's a friendly or not incoming lethal ooh, ooh, ooh. okay الاخ لاج حده Okay, lag. Okay, I have some lag. I think. And then فما أدري. This is this is kind of fun. Okay. Uh, وناسة uh, يعني مو انه ما توقعت انه راح استمتع نسبيا او راح حتى اقتل اي احد. <laughs> اقدر استكنون. Okay, I have gravity spikes. Let me try that shit. أفا هل راح ال gravity spikes؟ نو اي ستيل هاف ذم خلينا نجرب الحركه ال special يقولون لي L1 R1 ف it seems كأنه special move وصراحه تحمست اني اجربها بس خل احصل gravity spikes boom Did جيت get anyone? اوكي ام لا ما اعتقد قتلت احد بس خدت شفت شلون خذيت ال او او sniper sniper sniper or like شيء احترق damn it انزين اوكي فذا ذا واز uh, هذا كان ال special gun weapon اللي عندي السلاح المميز اوكي اللي هو ال gravity spikes حد ضيع عندهم يو اي بي عندهم يو اي بي شباب شنو عندي سلاح ثاني اوه اي هاف ان ار بي جي Can I see the UAV? Can I destroy the UAV? Woo! UAV destroyed? Yes! Um, زون ما سويت هالشيء زون ما لعبت اللعبة Friendly Hellstorm inbound. You did! That's right! That's right! You did! Oh! Whoa! Okay, I'm dead. اوكي فالشيء اللي ما ذكرته انه في دبل جمب اوكي في ناس وايد ما كان يعجبهم سالفه ال double jump في Advanced Warfare فما ما اوب ذاتس مي بادي وير فريندز اوكي في slide تعلمت منه حركه ال slide شو اسمه تعلمها ديد اوكي ما ايش سوى سوى لي شيء شفته ما سوى لي حركه غريبه ما So far so good. Are we winning? تعادل 48 48 ففريقنا تعادل معاهم اه oh Hellstorm is it friendly oh my god I don't know what ما ادري friendly ولا مو friendly Alright, we have AV. Hellstorm inbound. وين وين وين وين؟ اوه شفتوا سوى glitch. سوى حركات ال glitch. يقدر يرجع لموقع سابق هو كان فيه زين فحاليا I'm camping شوي آه! آه! شافني شافني شافني او سمون كيلد هيم مات في شيء هاي اعتقد معانا الشيء اللي يطير لفوق let's go up here انزين ف class ال Ruin شو كلاس يعني حركي حلو عندي I have like some شنو no nope nope no فضحت روحي you stupid stupid boy Hostile UAV spotted. آه هاستال يو ابي هلا فجرة اسم ساعة اوب اوكي ها ها مو كل مرة Oh, oh, whoa, whoa! That's not cool, buddy. Not cool. KIA. That's right. That's right. You don't sneak up on me. I sneak up on you. Oh, okay, or you sneak up on me. آه، كلا واحد. Can I go up here? Slipping away from us. Nope. Pull it Okay. back. Okay, for uh, 63. ما في دب Hostile من فوق. Hellstorm overhead. اوكي ما نشوف احد. UAV Oh! Oh! Hellstorm! Oh, yep, yep. Perk. Or kill Be streak, sorry. advised, Hostile care package overhead. بس I have the gravity spikes again خليني اشوف اذا اقدر استخدمهم لا دز كان في واحد كنا كان في واحد اوه سنايبر Damn it. I hate snipers. اكره شيء عندي في لعبه Call of Duty snipers لانه ما اعرف اتصرف معاهم وما اعرف انا اسوي snipe. That's right. اوه اوه اوه اوه عيب عيب قلة ادب قلة ادب في واحد فوق في واحد فوق في واحد فوق اوه ما اعرف اشقح فوق روح فوق we lost. بس يعني 72 ضد 75 is not bad. اقدر اشوف score ي؟ وين score ي؟ كان اسمه score؟ يمكن ما عجبني هال class زين يمكن لاني ما عرفت العب فيه او لاني noob بس um, I'll try it again I'll try it again let's see let's see if I can do better this time Team deathmatch. That last one is horrible. شنو هالشيء؟ خذيت Crani custom ħalli nċu jinfaw li la. Jalla. Black Ops, go. mission clock is running. Nice! Okay, or not so nice. صار لعبه لعبه تقتلني واقتلك تقتل واحد يقتلونك عادي وبس تقعد كذي سنه كامله لما ينزل الجزء الجاي يعني واو واو اوه اي جات ات سويت Okay, this is good. I like I like this gun. I like this gun. Can't win them all عادي Oh whoa whoa whoa whoa whoa شرد خلهم هم يلحقونك ايه make them work for it I saw someone run It's probably a suicide run بس اوكي يلا معلش ما في ما في شيء Oh, friendly. Friendly! UAV inbound. Okay, I just, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I did not kill that guy. Okay, where are they? They're like all the way. Oh! There they are. Target down. Ruin KIA. UAV inbound. Outrider neutralized. Battle ready. Let's hunt. Ah! Want to use my sparrow with Manafat. Alright. LA, LA, LA, LA, LA, you can do this. But they. Yeah. King Slayer. Ah. Come on. اثبت مهاراتك البروية شفت واحد يركض شفت واحد يركض نوك شفت ثاني يركض وايد ناس ينطون اشتروني من ورا وذبحوني وحركات وشيء كذي وانت معي اوكي اي ثينك ذير ذا اذر other اراوند ابين ما حد يقدر يشوفني انا طوفه اوه انا ميت انا ميت انا ميت انا ميت Hellstorm Hellstorm دش داخل اوكي انا عندي احساس ان كلهم هناك هوب انت معي؟ معي اعتقد احساسي ما منه فايده Zostaw mnie, celuję, poszedł. Oh! Oh, I got a camper! Yeah, yeah, 2 o'clock. Hey, 3 o'clock. مدرشنا gulun. Oh, not this. Okay, كلهم هني كلهم هني كلهم هني. Oh, ما ادري ايش سويت. انا والفراغ عاد يعني زعم اني اعرف استخدم الفراغ حسسني الصرقي لا تدز هم الخوف يعني ما شلون يركضون على خوف شفت واحد بحصلهم هني داخل اوكي شفت واحد شفت واحد شفت واحد شفت واحد Oh! Kill and assist. This is my game. Whew. Oh, come on. Uh, That was like a, a knife. How do you knife in this game? You okay? Ready to hunt. I got a spell. UAV inbound. تعالوا ابيكم كلكم او بس واحد لانه ما أقدر عليكم كلكم أنا زين أقدر على واحد أصلا أوه. اوكي ذا وصل شنو قتل ثلاثة او شيء كذي ما ادري عندي احساس ما بيكنسل الشوت خلي الشوت عاجبني الشوت نايس تسبب مع هذا تسبب عادي ما مشكلة ها لا لعبة لا لعبة عادي نخسر لا رولكم انا اسمع اصوات All mission objectives met. Prep for evac. We won. Headed to Exfil. Drinks are on me. Alright, drinks are on me. Ah. Wow, okay, that guy, I don't know what he's doing. But that's awesome. في عليك. I'm not even top three. what do you have to do? Again رابع أك... احسن مرتبة اقدر اوصلها الرابع kills death 11 11 it's it's fine like it's a good ratio I think <gasps> almost fell down اوه اوه عيب عليك Tango down. Splash. افا كان يعني نوت تريبل كل بس يعني على الاقل كان ذبحت ثلاثة ورا بعض ملتي كل زين They're gone. Ah, run! Actually, I have a suppressor now. They don't know where I'm come from. I'm a ninja. Ninja. Enemy down. Just keep running away. Ah, so much for ninja. I think you're hunting, like stalking me or something. They're here. Oh, I saw you. Nice. Teamwork. I ah, fought. That was uh, that was good. That was some good teamwork right there. Ready to assault. War machine ready. Let's see how we can use this. Be advised, hostile UAV incoming. Oh crap. Whoa, what the hell? Woo! Woo! Okay, I killed myself using my own gun. That wasn't smart. But, okay, you're, you're friendly. But are you? Okay, someone's trying to kill me. Meanwhile, uh, that's not really nice, Todd. Yeah. Oh, crap. Got your back, Kylie. Yeah. You got it. Fuck. You didn't have my back. Trusted you. Trusted you and you you let me die. Why does all of على الناس مبططة شبتهم صفقوني ميوت مين؟ Okay, stop pushing. Guys. Really? Really? Demo splash. Smoke them. Wow! Whatever you had, that was badass. Ruin KIA. Okay, he was ruined. So someone moved back here. Okay, mine. Nice. They're beating us. Turn the tide. Are they? Oh yeah, they are. They're a little game on them. Uh, ah! غشاشين عندكم تارجت فايندر ما يصير We don't reward Cheat. failure. RTB for debrief and reassessment. Join up for this. Get your shit together. كيف اعتقد هاي كفايه حق اليوم يعني الصراحه كسر راسنا كفايه آه اعتقد راح اوقف هنا حق اليوم و راح نواصل نلعب في البيتا نحاول نسوي stream حق البيتا باكر يمكن آه اذا قدرنا آه خبرونا في ال comments اي شيء تبي تعرفون عن اللعبه يمكن احنا نعرفه ما ادري نعرف وايد عن اللعبه لحد الحين آه بس حق هالبيتا وحق البيتا البيتا في المستقبل آه، قلنا ايش تبون بالضبط وشير اكثر سبسكرايب ان شاء الله نشوفكم في الحلقه القادمه لا تجقرين مو بزين جاير مو بزينه